Bentornati in Smovia, canale sul paranormale e sui misteri di questo mondo. Il proprietario di questa casa, da lungo tempo è perseguitato da un'entità. Ha provato a trasferirsi in diverse case, ma sembra che questo spirito lo segua ovunque lui vada. Spero che tu sia preparato ad assistere a quello che sta per succedere, perché è molto inquietante. Hold on. Oh, shit, get. So God, what? No, no, no, no, no. We gotta get the fuck out of here. We gotta get out of here. What are we gonna do? What are we gonna do? no, no, stop, stop. oh shit, it's still there, it's still there, it's still there. What the so... fuck are we gonna do? What are we gonna do? You got your phone? No, I don't. La notte successiva, viene svegliato da dei rilevatori di fumo, che continuano a suonare. Guarda, Hey. No, did you get the alert? Yeah, it's smoky as hell in here and all the burners are on. No. No, I ate hot pot. Like all of them are on. Call them and say what? Third time in two months? No, it's smoky, smoky. I'm recording this time. I don't know. Now it turned on. No, it's this motion camera. No, it's like real smoky in here. There's no fire, I'm telling you. I'll send you the video. It's not behind here. I don't know, hon. I'm just letting you know. All right, just turn off the alert. No, I'll sit down here. All right. Le cose continuano a peggiorare per lui, di notte in notte. Penso che dovrebbe chiamare un investigatore del paranormale, oppure un prete. Hello? No, no, no, no! No, no, no! Hello? Hello? The fuck? What? What do you want? Store is closed. Oh, no, no, not again, again. The f you want from me? For the love of God, leave my house. Leave me alone! Fino ad ora è stato inquietante, ma è nulla in confronto a cosa succede in seguito. are in there. Forest. Il seminterrato sembra essere il luogo in cui tutte le attività sono concentrate. you want me now, man, take me. I'm leaving. Tired of this shit. È appena passato un orbs di fronte alla telecamera. sei arrivato fino a questo punto nel video, sei una persona coraggiosa. Ma riuscirai a vederlo per intero? Let's have it out, man. I'm leaving. Just let me get my shit and go. there's nothing down there but my windows to break. I'm leaving the house, man. You're done. Catch me if you can. <laughs> I'm leaving, man. Have it out now. <laughs> what the do you want? L'uomo esce di casa, lasciando il cane solo, non è una buona idea. Spero non sia successo nulla di grave a quel povero cane. Dopo poco, l'uomo rientra in casa, attirato da alcuni colpi alla porta di una stanza. Nel video non si vede cosa succede in quella stanza, ma dalla scena seguente si vede che l'uomo ne esce fuori talmente terrorizzato, che difficilmente metterà più piede in quella casa, se non con un prete, o un indagatore del paranormale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella per vedere altri video inquietanti. A presto da Smovier!